convidamos você a fazer uma experiência. Desligue a novela da Globo, compre uma galinha caipira da economia solidária e chame seus amigos para um jantar. Belo Horizonte, 29 de setembro de 2012.